های های زیاد بالا های پیتر received a high salary. پیتر received a high salary. پیتر آقایی به نام پیتر received گذشته فعل receive یعنی دریافت کردن و در اینجا یعنی دریافت کرد. ا یک های بالا یا زیاد salary حقوق high salary یعنی حقوق بالا پیتر received a high salary پیتر حقوق بالایی دریافت کرد پیتر received a high salary Peter received a high salary. Jack suffers from high blood pressure. Jack suffers from high blood pressure. جک آقایی به نام جک سافر یعنی رنج بردن تحت تأثیر قرار گرفتن و در اینجا اس سوم شخص گرفته به خاطر فائل جک جک سافرز یعنی جک داره اذیت میشه داره رنج میبره from از های بالا blood خون pressure pressure یعنی فشار blood pressure یعنی فشار خون high blood pressure یعنی فشار خون بالا from high blood pressure یعنی از فشار خون بالا Jack suffers. Jack رنج میبره اذیت میشه from high blood pressure از فشار خون بالا Jack suffers from high blood pressure Jack از فشار خون بالا رنج میبرد Jack suffers from high blood pressure Jack suffers from high blood pressure